Good morning, anche se direi più buon pomeriggio perché ormai è l'una, eh, l'ora di pranzo, anche se io mangerò più tardi, ma questo è un dettaglio. Qui in Italia, uh, mister, master, maestro o semplicemente David Lynch, it's uh, November 21, 2021, and it's a Sunday here in Naples. 64 eh, Fahrenheit around 18 Celsius and this means that eh, è sempre quella, quella, quella atmosfera veramente, quella giornata veramente, veramente, veramente, veramente mite in questi giorni, in questo periodo, anch'essi sempre con quei gradi in meno, quel gel gradi in meno, quindi un po' più fredda. Oggi credo, al momento non sto pensando a nulla in particolare, semplicemente al Napoli Calcio, al mio Napoli Calcio che eh, stasera fra, fra, affronterà una grande partita, mm, avrà anche una grande occasione, ma, ah, ma ah, approfondisco in descrizione, dico solo che confido nei suoi numeri, nei suoi numeri che usciranno <laughs> oggi, per il suo numero uscirà oggi, per il risultato finale. Poi se dovessi ricordarmi di qualcos'altro, uh, più tardi lo scrivo in descrizione. Anyway, as it just see from the window, I think is, uh, it's visible, così, <laughs> dopo quel, so, dopo quel um, today, absolutely we don't have those beautiful blue skies and golden sunshine, quindi uh, <laughs> dopo tutto il mese che avevo detto, che, è stato così praticamente come oggi, solo ieri abbiamo avuto praticamente, veramente, those beautiful blue skies and golden sunshine, quindi adesso, lo sapevo, siamo ritornati esattamente allo stato degli stessi giorni di prima di, di, rispetto a ieri che dire uh, è sempre nuvoloso appunto sempre così eh. spero che possa cambiare appunto possano uscire subito uh, Those Beautiful Blue Skies in Golden Sunshine ma obiettivamente poiché già so come sono andati tutti i giorni precedenti eh, solo fino a ieri rispetto a ieri credo proprio che la vedo impossibile che cambino appunto ovviamente le cose possono sempre cambiare da un momento all'altro in questo caso la vedo impossibile, but as always we will see, said this, so from the mythical window with the colored curtain, eh, beautiful but, but un po' più scura oggi, uh, comunque bellissima questa luce bianca che si crea così con questa inquadratura, and it's uh, green corner shooter on the top or in the shot. And finally, from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625 Have a great day him, all the people, follow the channel and the reports, uh, sempre tutti eh, ai fan più accaniti un saluto particolare a Patrick, Youssef sempre, Douglas, ma tutti, come dico sempre, anche se pochi ma numerosi, avete il mio rispetto. In questo momento un saluto anche agli haters, anche voi siete sempre importanti ovviamente, un saluto all'uomo che faceva il report al Vermont, un saluto a lui e alla sua famiglia, spero ritorni a farlo anche lui al più presto. So again, have a great day him, all these people, and everyone too!